Conferència general de la UNESCO com a tribut a la paraula poètica. Gràcies a les seves associacions i metàfores i a la seva gramàtica singular, el llenguatge poètic constitueix una altra faceta possible del diàleg entre les cultures. El principal objectiu d'aquesta acció és sostenir la diversitat dels idiomes mitjançant l'expressió poètica i donar als que estan amenaçats la possibilitat d'expressar-se en les seves comunitats respectives. Eh? Per això veureu que la primera part del vermut és la lectura en altres llengües eh, del poema especial eh, que ha fet enguany la poetessa Antònia Vicenç. Avui també commemorem, com s'ha dit, el Dia Mundial de la Síndrome de Down. I per això, com hem fet sempre des del principi d'aquest vermut, hem convidat les nostres amigues i amics de Down Tarragona. A Catalunya el Dia Mundial de la Poesia és una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes i de la Federació Catalanes, Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO. Per celebrar-ho, enguany, com us deia, la poeta mallorquina Antònia Vicenç ha escrit el poema La poesia, que s'ha traduït a 20 llengües. Enguany, amb el nostre vermut poètic, volem que, entre d'altres, escolteu també l'obra de diferents poetes originaris dels diversos territoris on es parla català. Eh? poetes catalans, valencians, balears, algaresos... En fi, us convidem a gaudir dels poemes i us proposem convertir aquest dia en una gran festa de la paraula i de les lletres. Bé, ara començarem, si plau, amb la primera part. Demano que tots els alumnes del centre, o tots els participants del Centre de Normalització Lingüística i les professores de l'Escola Oficial d'Idiomes, pugeu aquí a l'escenari, si plau llegirem, com us he dit, el poema La poesia d'Antònia Vicenç, primer en la seva versió original en català i després en la traducció a diferents llengües que anirem anunciant. Llavors, sí? Sí. Sí, Ah, sí, perdó, perdó, perdó, m'he oblidat el company Pere Navarro, perdoneu. <laughs> Ai, està sí, eh? Perdó, per començar. Sí, soc Ger Salvà i ara llegiré el poema en català. La poesia. Plana sobre la vida, fulgors d'altres mons. esclat els ulls. També estrelles d'aigua aixugades a la, casa de, a la cala de la infantesa, quan retuts tornen els àngels, ja sense sal, sense ales, i tu intentes agafar-ne les ombres, penjalls els fills d'estendre, les paraules, l'hora que més voldries revocar els morts que et pugen per les cames. Baldament, omplis la nit de colomes blanques, tot esperant una espurna de foc que t'encengui el poema.